Ons sê vir mekaar die Bybel is die boek wat vir ons vertel van God se planne. Ons is besig om met mekaar te gesels oor God se planne, God se wil en God se karakter. God se wil en sy karakter is 'n verlengstuk van wie hy is. Dis nie twee verskillende dinge nie. God is sy planne. Sy planne is uitdrukking van waarmee hy besig is. En ons sê vir mekaar dat uh, ons nie maar net uh, ons eie potpourri moet maak van 'n paar tekste en vinnig sommer so 'n paar algemene sweepende stellings oor God se wil moet maak nie. Een van die groot gevare het ons by ons vorige Bybelskool juis gesien is wanneer ons eintlik 'n semi-noodlot denke in ons koppe het. En ons het juis gesien hoe Paulus sê dat eh, die eintlike antwoord is nie die noodlot nie, maar sonde wat ons gevange hou. En dat God ons juis vrymaak om weer soos die nuwe Adam te lewe, soos Christus. God se wil het ons ook vir mekaar gesê in die heel eerste Bybelreis wat ons saam gedoen het, word in Bybelboeke uitgedruk en en ons moet Bybelboeke baas raak en vanuit Bybelboeke dink wanneer ons oor God dink. Kom ons doen vandag 'n bietjie 'n reis deur Genesis, die groot eerste boek van die Bybel, van die Torah. Die boek Genesis bied vir ons 'n aangrypende kyk op wie God is en wat God doen. En en mag ek net so ligvoet saam met jou deur hierdie 50 hoofstukke reis. Op soek na die vraag wie is God en waarmee is God besig sodat jy en ek in hierdie tyd waarin ons lewe op 'n verantwoordelike wyse kan leef vanuit ons kennis van God en bewus kan wees van hoe God werk en ook vir ander mense hoop en troos kan gee. Almal van ons weet Genesis begin met twee groot skepingsverhale. Of dalk weet meeste mense dit nie dat daar twee losstaande skepingsverhale is. Genesis 1 vers 1 tot daarby vers hoofstuk 2 vers 4a en dan van hoofstuk 2 vers 4b letterlik tot aan die einde van die hoofstuk vers 25. Vertel God se boek Genesis dat God skep. En nee, dit is nie soos wat baie mense deur die eeue probeer het om dit 'n wetenskaplike verklaring te maak vir hoe oud die aarde is, wanneer het dit ontstaan, die volgorde nie. Want hierdie twee skepingsverhale staan in juxtaposisie teen mekaar met 'n verskillende klem en verskillende inhoud en verskillende volgordes. Genesis 1 wil die ordelikheid van God beklemtoon dag 1 en 3 vorm en inhoud. God maak ligte en dan word die ligte benaam. God maak diere en dan sien ons op dag 5 hoe lyk daardie diere en so voorts. Genesis 1 is die groot antwoord op die vraag wie het geskep? Hierdie wêreld is nie maar net die produk van 'n knal, 'n klompie selle wat gebots het nie. God is die persoonlike skepper wat agter dit alles staan maar dit is God wat as te ware soos ou rabbi gesê het in 'n simfoniesaal is besig om te sing. Moet dit nie verkeerd uitlê nie, maar dit vertel vir jou van God wat dit alles gemaak het. So as jy wil weet wie is God van God se planne, hy is die skepper. Nog altyd bely die kerk dit en nog altyd sê die kerk van alle eeue dit. Ek glo in God, die skepper van die hemel en die aarde. 'n Persoonlike God, die skepper God wat agter dit alles staan. En dan hoor ek dat die kroon van sy skepping in Genesis 1 vers 26. Kom ons maak die mens as ons beeld ons selem in Hebreëus. God maak mens en hy sit sy afdruk op die mens. En ewe skielik weet ek wie is God se verteenwoordiger, sy beelddraer. Dit is die mens. Dag 6 is die kroon van God se skepping, eh, die hoogtepunt. Die mens is die beste. Die mens kry God se handtekening, die waarmerk. Jy is my weerspieler. Jy is my verteenwoordiger. Jy is die beste wat ek kon doen. Hartseer dat net die mens God vandag moeilikheid gee. Dag 1 tot 5 se skepping het God nooit moeilikheid gegee nie. Dis net dag 6. Hoekom? Want God gee aan die mens die reg tot keuse. Ons het dit al vir mekaar gesê van die begin af. Ons is nie robotte nie. Ons is nie geprogrammeer nie. Ons is nie ergens in 'n hemelse fabriek aan mekaar gesit en op 'n vervoerband uitgerol nie. Ja, Psalm 139 139 bely dat ons in ons moederskoot deur die Here gevorm is. Ons is elkeen uniek gemaak. Uh ons is so uniek gemaak dat ons elkeen enig in sy soort en in haar soort is. Net een op uh, persoon op die planeet het my oog 'n uh, iris en my vingerafdrukke en dit is ek. Daar's nie klone nie. Ons is nie uitgerol op 'n op 'n konveyerbelt en nou is daar 'n klomp mense nie. Ja, daar's baie mense, maar God maak ons uniek. Dis die een ding van die wêreld dat eh, alles is gemeen. Ek meen almal wat 'n selfoon het, verwag 'n selfoon moet optree soos hierdie maak. Almal wat 'n sekere motor ry, verwag daai motorproduk moet wees soos die volgende en soos die volgende een. Dis net God wat in uniekheid uitblink. Ons is nie gekloon nie. Disipelskap en menswees is nie gekloon nie. Ons is elkeen uniek. Dit vertel Genesis 1 en ons is sy beelddraer. God weier daarom in in Eksodus 20 om afbeeldings van homself te maak. En dit is juis die ding in die antieke wêreld het die ouens geglo gode bly in hulle standbeelde. 'n God moet 'n tempel hê en 'n tempel moet 'n standbeeld hê en as daai standbeeld verwyder is, is die God weg want die God bly in die standbeeld. En mense soos die keiser het ook oral afbeeldings van hulle koppe Want hy ons geglo die keiser bly in daai standbeeld as te ware. God sê: "Julle is my lewende bewegende tempels. Ek bly heel eerste in julle." Ons het so bietjie gebou bevange geraak vir lank. Gelukkig deurbreek die koronavirus dit so bietjie. Ons het so gewoond geraak dat mense sê welkom in die huis van die Here asof die Here in die huis bly, die kerkgebou bly. Ek onthou ek het altyd vir my ma in my kinderdae gevra, "Ma, los hulle daarmee verhitter aan hier in die kerk Dan vra my ma hoekom. Ek sê ma, want dis die huis van die Here en as ons weggaan is koud hier, so as hierdie ou kerk se verwarmers afsit. Dan sê sy, "Haai my kind." Ek sê, "Ma, maar dis wat die dominee leer." Die Nuwe Testament sê met name ons is die nuwe tempel van die Here, 1 Korinte 3:16. Maar God gebruik mense oorspronklik as sy beelddraer. Kom ons maak mense as ons beelddraer. Genesis 2 vertel die verhaal heeltemal anderster, heeltemal vars uit 'n ander hoek van die mens as bewerker van hierdie tuin, die man, Adam. Later word dit 'n eie naam, die Hebreëse woord die mens. En uiteindelik maak God vir hierdie man wat so alleen is, 'n vrou. En hoor ons dat die eerste huwelik al voor die sondeval in die paradys gesluit word. En dat dat die man alreeds 'n digter word, dat 'n man sy vrou sal aankleef, sy pa en sy ma sal verlaat, hoor ek. So Genesis 1 en 2 is twee verhale uit twee verskillende hoeke om vir ons iets te sê van God. Hy's 'n goeie God. Jy kan in sy skepping sien wie is hy. Jy kan aflees uit die skepping dat God die God is wat wat nie net in siele belangstel van mense soos die kerk dikwels sê nie, maar in sy hele wêreld. En daarom is dit deel van God se plan om ook sy wêreld te red. God maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dit is vir my baie keer 'n bietjie hartseer dat ons as ons oor God se planne dink, dat ons nie ewe besorg is as baie ander mense op ons planeet oor die voortbestaan van ons planeet nie. Ek meen tot in 2019 was dit die groot probleem en sekerlik nog steeds hier in korona tyd. Plastiese besoedeling, lugbesoedeling, waterbesoedeling, die vernietiging van die natuur. Christene moet huil as bome willens en wetens afgebrand en afgekap word, as riviere vuil gemaak word, as koolsuurgas net die lug ingepomp word deur almal wat uh, onwettig in fabrieke dit doen <clears throat> ensovoorts. God is die God van die skepping. Hy maak 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Genesis 1, Genesis 2 roep na Openbaring 21 en 22. <clears throat> na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En dan <clears throat> Genesis 3 tot Genesis 1 en 2 twee skepingsverhale. So ek weet wat is God se plan in hierdie gesprek. Hy maak 'n hemel en 'n aarde. Hy maak mense as sy beelddraers. Hy maak man en vrou. En dan Genesis 3 ewe skielik uit hierdie bo historiese verhaal in die geskiedenis in van ehm um, hoe sonde in die wêreld inkom. Hoe die eerste mensepaar, so ken ons dit, Adam en Eva soos hulle eie name word teen God kies. God gee aan mense vryheid. Hy plant nie 'n rekenaarskyfie in ons nie. Hy preprogrammeer ons nie. Hy gee vir mense 'n keuse. Hy sê vir Adam en Eva: "Eet, eet die hele wêreld op, net een boom, spaar dit." <laughs> en dan kom die toetser, die slang, wat eers in die Nuwe Testament as Satan geïdentifiseer word in Openbaring 12. <clears throat> en dan sê hy vir hulle: "Julle sal soos God wees." En hier kies mense om dit te probeer wees. Dis die oorsonde ek weier om voor God te buig. En nou leer ek nog iets van God se plan. Mense het vryheid tot keuse, maar as mense kan wil hulle gode wees. Ek wil soos God wees. Ek buig nie voor hom nie. <clears throat> Ek wil langs hom wees op sy troon. Ek wil nie saam met hom loop nie. En dan moet God mense uit sy tuin uithaal. En dan sien ek al iets van God se plan. God het gesê die mens sal sterf as hulle van daai boom eet. Dis God se uitdruklike woorde dat hy gesê het as jy in hierdie boom eet, sal jy sterf. Ehm um, uh, Genesis 2 vers 17. En nou sien ek al klaar dat God sy plan verander. Ek het nie so groot geword nie. Ek gehoor God se plan is onveranderlik. Dis in konkreet en in sement gegiet. Maar God se plan is duidelik in Genesis 2: eet van daai boom en jy is dood. Genesis 3 sê God, nee, ek gaan dit verander. Beteken dit God is wispelturig? Nee, hy pas sy planne aan by wie hy is. En as jy dit nie verstaan nie, verstaan jy nie vir God nie. God pas sy planne aan by wie hy is. Hy het een wil en dit is om te red en sy planne pas by sy een wil aan. God is onveranderlik, maar sy planne pas aan by sy sy godheid om te red, want in Genesis 3 word God 'n sendeling. Ek het groot geword die kerk moet sendingwerk doen. Reg. Dis reg maar niemand het my geleer God is die eerste sendeling nie. In Genesis 3 is God 'n sendeling. Hy's op die hakke van mense. Hy verander sy plan, soos wat hy reg deur die Bybel doen. Soos jy gedink het God kan nie planne verander nie, hy doen. Gaan kyk na Jeremia 18. Dis seker een van die bekendste gedeeltes, die een van die gewildste liedere in die Christendom kom uit Jeremia 18. U is die pottebakker. Jy ken dit, ek die klei. Maar gaan lees wat God sê. Hy sê vir Jeremia, ek is nog besig om 'n plan te maak. Ek wil 'n mooi pot hê. En as daai pot nie werk nie, breek ek dit af en dan maak ek weer 'n pot, want ek wil 'n pot hê wat my heerlikheid weerspieël. En daarom besluit God om te red. Ag en dan vertel Genesis 4 tot 11 die tragedie. Die tragedie. God se plan om te red en mense se planne om weg te loop. Skaars kom daar nuwe mense op die aarde en en Genesis probeer nie verklaar waar hulle vandaan kom nie. Waar kom Kain en Abel se vrouens en kinders vandaan? Ons weet nie. Dit is ook nie veronderstel om te antwoord nie. Dit vertel ons net so gebeur dinge. So is die verhaal van mense wat wegloop, rugkant eerste, vlugtelinge, wegkruipers. Dis nie waar dat ons sulke goeie soekers na God is nie. Ons is wegkruipers. God is die soeker. Ons is die vlugtelinge. Vra vir Kain en Abel. Uh ag vir Adam en Eva en vir Kain en Abel. Genesis 4 skaars. Skaars is die ehm um, sonde in die wêreld of Kain is die eerste familiemoordenaar. Ons hoor in ons dag van baie van baie gesinsgeweld in Suid-Afrika. Dit breek mens se hart. Eerste gesinsmoordenaar is Kain se godsdienstige moord. Hy's jaloers op sy broer Genesis 4. Na vra die Here van Kain, waar's jou broer? Dan vra hy, ek weet nie, is ek my broer se oppasser? Genesis 4:9 soos in hierdie corona tyd. Hoekom moet ek met my masker loop daar buite? Is ek my broer se oppasser? Ja. Hier is die eerste begin van moraliteit. Is ek my broer se oppasser? Jy is. Yes, ook in Suid-Afrika. God se plan is dat jy moet sorg vir ander mense, dat jy moet omgee. Dis nie elke ou vir homself nie en almal vir hulle self nie. Kain, jy is jou broer se wagter. God se plan is dat jy hom moet laat lewe. God waarsku vir Kain twee keer. Vir hierdie ouens wat gedink het God ehm um, programmeer alles vooruit. God sê vir Kain twee keer in Genesis 4: "Kain, jy moet my wil doen." Ehm um, vers 4 Genesis 4 vers 6 Kain, hoekom is jy kwaad? Omdat ek jou broer se offer aan, aanvaar het. Kain, as jy nie goed doen nie, die sonde wag op jou. God waarsku hom. Hy het nie Kain geprogrammeer om sy broer dood te maak nie. Baie mense dink God se plan is geprogrammeer. God se plan is liefde. Kain, ek sien jy is jaloers op jou broer. Genesis 4 vers 7. Jy moet oor die sonde heers. En dan kom God weer 'n keer en hy vra vir Kain, "Ehm, um, waar is jou broer?" dan vra hy moet ek my broer oppas en dan kom dit uit dat hy 'n moordenaar is. Nie God forceer nie, maar hy openbaar hom. Dis hoe God sy wil laat gebeur. Kan ek weer sê wat ons al vir mekaar gesê het wat nou begin uitkristalliseer uit ons vorige reekse. God se plan is Christus primêr. Die hele Bybel loop soontoe. Maar nou in die Ou Testament, God se plan is om te red. Hy's die God van verhoudings. Daarom gee hy vir mense keuses. Maar daarom is sy plan nie 'n blou druk in konkreet nie, maar dis 'n wedstrydplan. Kain, jy moet jou broer lief hê, dis my plan. Kain, jy moet jou broer, jy moet hom dra, dis my plan. Kain sê ek weier, ek se moordenaar. Dis sonde. Dis teen God se wil. Dis wat sonde is. It's a breaking of relationship, sê 'n bekende Amerikaanse teoloog. Sonde is nie die eerste plek om reëls te oortree nie, is om die verhouding met die Here af te sluit. Genesis 5 en 6 tot by 11 vertel van hoe die sonde in die wêreld instroom. Ek lees in Genesis 6 dat dit God se hart gebreek het toe hy die sonde sien en die sondvloed stuur. En dat hy die wêreld wil vernietig, maar Noag staan in die pad. Ek lees dat um, in Genesis 6 vers 8 maar Noag, maar Noag is deur God begenadig. Onthou as jy in die hemel kom om vir Noag dankie te sê. Dis deur hom dat God die wêreld gespaar het, een man. Ek leer God se hart uit sy plan. God is bereid om te red. Vra vir Noag. Maar Noag is deur God begenadig. Noag het in die pad gestaan. En dan red God sy wêreld. So wat leer ek nie alles al van God nie, hy's die skepper. Genesis 1 en 2. Hy maak mye verteenwoordiger. Hy gee die huwelik net om 'n paar hoë punte uit te lig op 'n algemene vlak. Genesis 3 God verpas sy planne aan by wie hy is. God wil vernietig, besluit hy as jy sondig, maar hy's die God van redding en daarom sal hy eerder red as vernietig. Hy sal eerder spaar as verdelg. God forceer nie sy wil af nie Genesis 4. Hy kom waarsku twee keer vir Kain dat hy um, nie die sonde oor hom moet laat heers nie, dat hy sy broer moet oppas en Kain gaan doelbewus en kies teen God. Dis sonde. Genesis 6 God sien die regverdige, een regverdige op die planeet raak. Hy sien nie 100 miljoen sondaars alleen nie, hy sien een regverdige. In hierdie wêreld waar ons lewe, sien ons dikwels almal se foute. As ons gou om te sê kyk wat doen hierdie ou en kyk wat doen daai ou, God sê ek sal die regverdige raak sien. Leer God se oog aan. En dan uiteindelik die laagtepunt of die hoogtepunt van sonde as jy wil, die toring van Babel Genesis 11 wanneer die mense uiteindelik sê kom ons maak vir ons 'n toring, hulle het hierdie nuwe asfaltboumateriaal. Kom ons bou 'n toring uh en kom ons as te ware maak 'n staatsgreep aan al God uit. Hulle toring bou tot in die hemel. Dis hoe mense is. Genesis 3. Hulle glo die slang Adam en Eva, ons sal soos God wees. Mense hier op aarde sê kom ons maak vir ons 'n naam, me myself and I die ironiese woorde Genesis 11 vers 5 God moes afbuk. Hy moes afkom om na hierdie patetiese torentjie te kyk. Dan verwar hy die taal en dan spat alles uitmekaar. So wat leer ek oor God? Genesis 1 tot 11, Skepper God, Redder God, soekende God. En wat doen mense? Loop al hoe verder weg en weg en weg. Genesis 12 tot en met um, hoofstuk 36 vertel 'n nuwe uh, episode, 'n nuwe epog. Genesis 12 tot 36, God se plan om te red deur die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob. 'n Nuwe begin na die toren. God begin met 'n man, Abraham. Hy gaan haal hom uit 'n vreemde land, uit er van die Galdeërs. Ons ken die verhaal van Abraham, Abraham en Sara. Uh, eh, hulle is al oud en vir 25 jaar loop Abraham voordat God se belofte waar word. Bid jou dit aan. 75 is God se belofte aan jou. Jy sal 'n kind hê. Hm. Die biologiese klok van tannie Sarah klok nie meer nie. Hy het al ophou werk. En jy sê vir jou familie, die Here het sê ek ek word die vader van 'n nuwe volk. En hulle sê, "Sjoe, die oom is nie meer lekker nie." Dink ek. Ek sou dit gesê het as iemand op 75 vir my dit sou gesê het en ek sou in Ir van die Galdeers gebly het. En nogtans Nogtans hou God sy woord vir 25 jaar. Abraham is baie keer gefrustreerd. Genesis 15 sê hy, "Here, wanneer gaan dit gebeur?" Uiteindelik maak hulle 'n noodplan. Ek moet Sarai in uh moet moet moet die slavin lees ek daar in um, Hagar in Genesis 16. Here, kom ek help jy uit die verleentheid uit. U sê ek gaan 'n kind hê. U weet tog mos nou Sara kan nie meer nie. Kom ek help jy net hierse slavin. God sê ek sal vir jou 'n kind gee. En omdat Sara gelag het en gaan jou kind die naam kry Jitsgak. Jy moenie vir God lag nie. En dan word ehm um, Isak gebore. Ek leer ook in dat God met ander woorde tyd het. En ek leer iets van God se hart in Genesis 19. As Abraham vir Sodom intree, as God sê hy gaan Sodom vernietig. En ek lees hoe Abraham God terugbid as hom net 50 regverdig is is as daar maar net 'n paar minder is ensovoorts ensovoorts. As daar net 30 is Genesis 18. Eindelik Genesis 18 vers 32 as ek maar net 10 regverdiges kry Here, red asseblief vir Sodom. God sê ja. So ek leer God begin 'n nuwe pad. Hy vat mense wat onwaarskynlik is, Abraham, 'n ou man en sy vrou. En vir 25 jaar vorm God vir Abraham na sy beeld. En uiteindelik sien ek hoe Abraham iets van God verstaan dat jy met God kan praat in gebed. Dat God nie alles gepredestineer het nie. Het Abraham dalk afgegaan na een toe dan het God Sodom gespaar. Maar Abraham bid God as te ware in 'n hoek. Nee nee, God wil in 'n hoek gebid word wanneer dit oor sy wil gaan. Hy nooi Abraham, waag dit met my. Bid my af van 50 na 40 na 30 na 20 na 10. Genesis 18 Ek is die hoorder van gebed. En uiteindelik red God nogtans vir Lot en sy familie uit Sodom. Abraham se kind Isak uh het 'n redelike on aaneventvol lewe. Maar dit is sy kind Abraham eh, Jakob wat op die toneel kom wat weer dinge buite beheer ek. Wanneer Isak kinders het en en Jakob op die toneel kom, dan kom ek agter dat hulle ook maar net gewone mense is, dat God gewone mense gebruik. Ek lees die skokkende dat ehm um, Isak liewer is vir Esau omdat hy beter wildspasty maak as sy boetie. <laughs> Dit lees ek in Genesis 25 vers 28. Hy het vir Esau voorgetrek want hy het van wildsvleis gehou. Koorlus maar net gewone mense, gesinsmoeilikheid. En Rebekka het weer meer van Jakob gehou want hy was weer 'n huismens. En ek leer dat Jakob maar 'n bedrieger is. Hy bedrieg sy boetie met lensiesop uit sy eersgeboortereg uit. Lees ek um, en dan uiteindelik bedrieg hy sy broer 'n tweede keer. Wanneer hy um, in Genesis 27 laat sy pa hom seën in plaas van sy broer. So ek lees God gebruik gewone mense in sy plan. En dan is daar 'n 20 jaar chaos in Jakob se lewe. Ja, hy loop God raak by by Bethel Maar vir 20 jaar is hy en sy skoonpa en sy vrouens en sy swaars oor hoeks. God is in die gemors in the messiness van gewone mense. Hy het nie 'n plan wat hy afforceer nie, maar erns gryp God in. Daardie ingrype wat hy gedoen het vroeg in uh, in Genesis 28 toe hy daar by um, by uh, Bethel aan Jakob in 'n droom verskyn het. Dit ehm um, vat weer die tyd as Jakob na 20 jaar se werk vir sy skoonpa moet vlug en in Genesis 31 ooreenkoms moet maak dat hulle mekaar nie sal doodmaak nie. Dat Jakob uiteindelik in God weer vasloop by die Jabok druk drif in Genesis 32. Ek leer dis God gebruik gewone mense. So Genesis 1 en 2 vertel my van hierdie Skepper God wat 'n goeie God is wat mense maak na sy beeld Genesis 3 vers 3 tot 11 vertel my ons het alles ruïneer, maar God se plan is om te red. Hy's die sendeling. Hy's op die hakke van Kain. Hy vra asseblief moenie moord pleeg nie. Selfs daarna spaar hy hom. Hy hy red die hele wêreld omdat hy vir Noag raak sien. As mense die toring bou om God te probeer uithaal, verwar hy die taal, dan rig hy Abraham op vir 25 jaar stap hy die pad om die belofte waar te maak met Abraham. Hy gee vir hom kinders, Isak en Jakob. Maar Jakob is 'n regte klein bedrieger. Hy kul sy boetie 'n paar keer. Vir 20 plus jare is hy eintlik so by God en dan weer weg. Toe sy moet sy skoonpa. Dis mense. Maar God is in hierdie lewe, in hierdie sonde en in hierdie gemors. En in Genesis 32 as Jakob uiteindelik hoor sy broer wil hom kom doodmaak, sy broer het nie vergewe nie, Esau. Na 20 plus jaar het hy nog gewrok. Dan is dit daar by die Jabok dat hy moet God worstel en dat God hom aan Jakob openbaar in die eh, wanneer die engel van die Here opdaag namens die Here. En op 'n baie vreemde manier moet hom stewig tot by dag breek. En dan uiteindelik Jakob se naam verander na Israel. En uh eh, Israel wat beteken hy het met God stryd gevoer Genesis 32 vers 28. Hy het met God gestoei en gewen. En 'n hele volk word na hierdie ou vernoem. So leer ek vorm God mense. Hy's in die lewe. Hy's betrokke in ons gemors. En uiteindelik ontmoet Jakob hulle. En dan sluit hierdie Genesis boek af met 'n vierde persoon. So Genesis 1 en 2 die skepingsverhale, Genesis 3 tot 11 vertel hierdie gemors waar die wêreld is en God se plan om te red. Genesis um ehm, 12 tot 36 vertel van Abraham, Isak en Jakob. En dan van Genesis 37 tot 50 die Josef verhaal hoe God 'n volk red, want uiteindelik kom maar 'n volk tot stand. Maar dit is deur een van Jakob se seuns, sy lieflingkind Josef, wat ons ook die storie van ken wat in Egipte beland. Man alleen. Genesis 39 en in Potifar se huis, um 'n seun is. As hierdie jong ouetjie maak hy sy broers kwaad, hulle verkoop hom as 'n slaaf en in hierdie geroes moes van mense en van al die gemors wat mense doen beland hy in Potifar die een van die magtigste ouens wat die hoof is van die spesmagte in die tromp daar in, va, in die farao se paleis in Egipte. En dan wil hy tannie hom verlei, maar ek hoor voor dit die Here was by Josef. Genesis 39 vers 2. Dit is van die eerste kere dat dit so sterk gesê word, die Here is by Josef. In ons dae is die grootste ding wat meeste mense oor God sê, God is in beheer. Mense mag dit sê, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar die Bybel sê dit nooit. Ek sê nie is verkeerd nie, dis 'n afleiding, dis 'n geldige afleiding. Maar dis 'n bietjie linkerbrein afleiding. Beheer beteken ek hoop maar hy's in beheer, ek weet nie. Ek dink dis wat baie ons sê. Ons bid maar so. Maar weet jy wat sê God wanneer God opdaag? Die Here is by jou. God sê dit altyd. Dis verhoudingstaal. Beheertaal is daai soort taal toe maar jy sal later verstaan. Sê wie? God is nie hier om vir my verklaringste bied. So verklaar ek dit nie. God is hier sy grootste antwoord is die verhouding. En by Josef in die in Potifar se huis hoor ek en die Here is by Josef, nie God is in beheer nie. En dan sorg dan die Potifar dat hy in die tronk beland en wat lees ek ewe skielik in Genesis 39 as 'n slotwoorde en die Here is by Josef ook in die tronk, ook in die tronk. Dit is hoe God se plan uitwerk. Die Here is by ons en die hele Josefs verhaal waarby ek nou nie in detail wil stil staan nie. Jy ken dit, hoe hy in die tronke is, uiteindelik die onderkoning word as hy die farao se drome uitlê, sy broers laat terugkom, uiteindelik sy hele familie, hoe hy 'n lewende seun word in 'n tyd van krisis, 'n pandemie, 'n hongersnood waar hy 'n volk red en sy eie familie red. Hoekom? Omdat die Here by hom is. Werk God deur hierdie een man, hierdie enkele gelowige wat nie buig voor die gode van Egipte nie. En uiteindelik lees ek um, dat hy vir sy broer sê in Genesis 45 as hy terugkyk. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, want ons onthou hoe sy broers hom as 'n slaaf verkoop het. Maar dit is God. Hy het my laat aanstel. Nee, Job, uh, um, Josef sê nie alles is vooruitbepaal nie. Hy sê maar as ek so terugkyk, kan ek God se hand sien. Ja, dit was onregverdig. Josef se lewe was verskriklik hard. Hy was 12+ jaar onregverdig in die tronk. Hy het nie gekla nie want die Here was by hom. En en uiteindelik het ehm um, het hy vrygekom en het hy die koning geadviseer en die farao hom aangestel en het hy hierdie persoon geword wat 'n volk se geskiedenis verander het. En kan hy terugkyk en sien hoe vleg die Here se hand deur sy lewe. Hierdie is 'n vinnige reis deur die boek Genesis. Die boek wat vir ons wil sê wie is God? Die Skepper God die sendeling God, die redder God, die God wat gewone mense gebruik, 'n ouer persoon soos Abraham, 'n stil persoon soos Isak, 'n brat soos Jakob, wat vir 20 plus jaar met almal beklei totdat God hom in 'n hoek instoei en God toelaat dat hy sy engel wen en sy naam verander. En 'n jong ouetjie Josef wat in 'n vreemde land beland, 'n vreemde land en uitgelewer is. En ook daar is God in die buiteland. En daar gebruik God vir Josef en uiteindelik tussen al die menslike intriges deur vleg die genade van God. So is God. So as jy vra, wie is God? Wat wil God vir ons sê in hierdie tyd? O, ek is die Skepper. O, my skepping maak saak. Ek is die Herskepper. Ek sal bly soek. Ek sal getrou bly. Ek sal red eerder as straf. Ek sal opsoek eerder as afskryf. Ek is die lig vir die wêreld. Jesus sê ek is die goeie herder. As jy die pad vat, vat ek dit saam met jou. As jy wegloop, loop ek agterna. As jy val, sal ek my hande onder jou insit. As jy vlug, sal ek jou opspoor. En ek is by jou. Wil jy nie ophou maar net te sê ek is in beheer nie? Wil jy nie my taal gebruik nie? Immanuel se taal, dan kan ek daarmee afsluit. Onthou jy Matteus 1 as Jesus gebore is? dan is dit die naam wat die engel sê en hy sal Immanuel genoem word. Matteus 1 God by ons. Nie God in beheer nie, God by ons. En wat is Jesus se laaste woorde Matteus 28 vers 19 en 20? En kyk, ek is by julle al die dae tot aan die einde. Dis wat ek graag wil weet van God. Die God wat by my is in my gemors, in my swaar kry, in my werkloosheid, in my corona. Nie 'n God wat 'n noodlot plan het nie, want dit het die God van die Bybel nie, maar die God wat sê ek sal jou nie los nie. Die God wat deur Hosea sê, <laughs> toe ek kindjie was het ek jou al gesien, het ek jou op jou naam geroep. Ek het jou leer loop. Ek het jou die hof gemaak. Jy is myne. Kan ek saam met Dawid op Psalm 131 sê, soos 'n klein kindjie rus gevind het, het ek nou rus gevind aan u voete. Dit is u plan dat ek in u arms tot rus kom. Amen. Kom ons bid. Dankie Here dat u die Here is van rus en dat ek dit by u kan vind. Dankie vir Genesis wat vertel dat u die Skepper, die Soeker, die liefhê God is. Dankie dat ek op u radarskerm is, wees ook in my lewe. Sorteer dit ook vir my uit, laat my getuienis ook sal wees soos Josef en die Here is by my. En dankie dat u dit is, wees Immanuel. God met ons al die dae tot aan die einde. In Jesus se naam. Amen. Thank you.